är det så här att vi har haft närmare 30 plus grader i Norrbotten. Och eh, det har gjort att det har varit väldigt kvavt ute också. Det har kommit lite regn men mest kvavt. Och eh, när jag har varit på mina äventyr så har det inneburit att filmerna jag har gjort har blivit lite grynig så om det då är fukten som har gjort att filmen har blivit grynig, jag tror det. Att fukten har spelat någon roll där. Eh, jag har senaste äventyret jag gjorde nu, det var till Storforsens naturreservat i Älvsby kommun. Och Storforsens naturreservat eh, är väldigt välbesökt. Du har ett, eh, ett vattentryck där på 240 mm, kubikmeter per sekund. Det är ganska högt tryck. Sen har du ett fall på 60 meter ner. Väldigt välbesökt som jag sa. Och jag var där nu och eh, där vart det också grynigt i bilderna. Men jag hoppas det ni ser av våran, vårat vackra Norrbotten och Swedish Lappland ändå håller det kvar genom filmen. Det är inte så mycket prat, det är mera naturen runt omkring i det här naturreservatet. Så jag slänger in filmen. Titta och njut! Där uppe är forsen som vi ska till. Så vi ska gå över bron här uppe i skogen. Vi stötte på ett hinder. Där var det så mycket snö och islossning. Så bron är avstängd. is. Va? Vi går över till stenarna. Du menar här i vattnet eller ja, va? Nej. Ja men då måste vi åka upp i alla fall då. Det finns utter här. yeah. spela in den, okej. Okay. Nej. Va? Och jag gick in i spillrorna. Hur fan kunde jag göra det när du gick på det? Det tar de onda människorna först. Vi fick göra en rockad för att bron var avstängd på grund av ras. Så nu har vi hittat en annan parkeringsplats och ett annat ställe. Så nu går vi. har jag faktiskt aldrig varit. Va? Här har jag faktiskt aldrig varit. Wow! Oj, kolla vad fint! Vad står det? Burma... Burmakojan. Burma. Flottningsmuseet, Museum of Lodge Float. Här hade de ju lätt kunnat pausa men... Ja, men inte nu där. det. Jag hade nog stannat här, långt ovanpå här. För det verkar väldigt strömt. Men då brukar det vara mer vatten än så här så jag tror att det har den sjunker undan mycket vatten. Flottningsbåtar Sorry, Ja, hörru du. Jädrar. Jävlar med vinsch och allt. Ja. Jim, är det din bostad? Eh, det var beige. Ja, du bor bredvid. Men du, kolla! Rakt fram. Det är ett helt hus. Nu har vi kommit på spännande saker. Wow! någon sån här tre meters personer som skulle läsa den här skylten. Ja, typ. Ja, Burmakojan. Vi har regnmoln ovanför oss. Jag har funnit mina favoritbär. Blåbär. Gud vad goda de var. Mums. kan nog få regna lite mer. Nu är inte stort regn men... Det här är bara något smådropp. Ja. och eh, experimenterar och utforskar. Det är jättemycket småforsar runt om här i Storforsen. Vi har vandrat genom en del och som ni såg så har grannen försökt ta sig över en fors med badskor. Men det verkar vara djupt på sina ställen. Så vi får väl se om han tar sig över igen. morgon har vi varit här och vilat ett tag. Fantastisk vacker plats. Trollsländerna svärmar. Och nu flyger korpen över mig här. Så vi ska börja bege oss. Tillbaka. Om jag tar mig upp. kanske inte var den roligaste filmen idag att titta på men eh, jag visar filmer även från vårt storslagna Norrbotten. Swedish Lappland. Så eh, hoppas ni gillar vår natur. Så ska vi gå till bilen och och eh, börja bege oss hemåt. Kanske blir det mat efter vägen, vi får se. Så jag säger tack för att du har tittat. Glöm inte och eh, tryck på ringklockan för att få meddelanden när jag har lagt upp en film. Och prenumerera gärna och gilla kanalen. Ha det bäst så länge. Hej då! klockan så att du får aviseringar när filmen ligger uppe och att du gillar och tummar upp mina filmklipp. Kommentera gärna också om, om det är någon ni funderar över. Eh, så med det säger jag på återseende. Ha det bäst så länge och hej då!